Hola a tots, amics. Vinc a explicar-vos una cosa. La boleta és un gat molt entremeliat. Boleta, què fas? Boleta. No sabeu qui és la boleta? És el gat d'uns cosins, i ara està aquí amb, amb mi, en Alec, i no parlen estant tot el dia. Veureu, quan estic dormint, obre la porta, allà, perquè no té segur ni res, va al quarto, l'obre i entra. Anem a fer una prova científica de si es pot obrir la porta... Si es pot obrir la porta així, empenyent i prou. Perquè jo penso que el que fa el bodeta és això. Però també podria saltar i obrir. Però això és més fàcil. Perquè aquesta porta no té aguante. I aleshores, empenyen així... Espera, massa fàcil. Li dono unes quantes voltes, la, la tanco així ben tancada. Ara sí, s'obre molt fàcil. La tanco ben tancada i sí, amb una mica d'empenta s'obre. I jo el tinc de fer fora. Després... El persegueixo. Sí que corres! No! Que corres tant! I juga a fet i amagar i ara no el trobo. On ets? Boleta, on ets? Sí, sí que corres. Boleta, on vas? On vas? Quan jugo a pedra, paper, tisora, femell? Pedra, paper, tisora, un, dos, tres, ja. Pedra, paper, tisora, un, dos, tres, ja. Pedra, paper, tisora, un, dos, tres, ja. Se sap les normes, eh, el cabró? Pedra, paper, tisora, un, dos, tres, ja. Pedra, paper, tisora, un, dos, tres, ja. Pedra, paper, tisora, un, dos, tres, ja també no em deixa llegir. Ni fer ordinador. Eh, eh ei, així com vols que... Eh, eh, surt, com vols que editi el vídeo? Mireu aquestes potes, mireu que brut l'ha deixat. No sé si es veu molt, però... Ja està aquí tran tranquil. Tan tranquil! Com pots estar tan tranquil després de fer-me això? Eh, eh, eh? Eh? Eh? Ui, el fil, que el veurà. El fil de la càmera. Eh? Ai. Ai. Fil de la càmera. Ai, ja l'ataca. Queden mosques. Hi ha mosques, boleta? Però he tallat mosques. I crec que això és tot. A veure, posaré els mitjons. No! Com vols que em posi els mitjons? Boleta, marxa! I ara no sé què coi fa. Coleta, vine. No, aquí baix no. Surt d'aquí. Surt. Moleta, surt. Surt. Aquí no hi ha res. Em queda un mitja per posar. Me'l puc posar bé? Sí. Aquest me'l puc posar bé. Perquè la boleta... está tan tranquilo. Apa ya. Allà, allà, allà, allà, allà, allà. Sí, sí, ara te'n vas, eh? Ara, després de molestar tant. Bueno. Pedra, papel, tijeras. 1, 2, 3, ya. Pedra, papel, tijeras. 1, 2, 3, ya. Pedra, papel, Sí, va guanyat. Bueno, ya tornará. Buleta. Pedra, papeti. ¿Me veus bien, güey? ¿Eso? Vale. Pedra, papeti, horas. 1, 2, 3, ya. Pedra, papeti, horas. 1, 2, 3, ya. Pedra, papeti. Sí, ma Pedra, papeti, horas. 1, 2, 3, ya. Pedra, papeti, horas. 1, 2, 3, ya. Pedra, papel, tijeras. pedir 2, 3, Pedra, papel, tijeras. 1, 2, 3, ya. Pedra, papel, tijeras. 1, Pedra, papel, tijeras. a Pedra, papel, tijeras. a Pedra, papel, tijeras. a Pedra, papel, Pedra, papel, tijeras. Pedra, papel, tijeras. Pedra, papel, Pedra, Se las normas, cabrón?